Essa é uma informação que é uma impressão é, minha e que eu gostaria de compartilhar contigo e de alguma forma se essa informação puder ser levada às pessoas que fazem estudos científicos, talvez do governo, talvez das principais universidades do nosso país, essa informação eu acho que merece ser estudada. Eu estou aqui com minha paciente Claudenice e ela vai fazer um relato de uma, de uma impressão que eu já tive, né? E que ela vai falar na prática. É o seguinte, pessoas que têm, isso já foi estudado e comprovado, pessoas que têm um nível elevado de vitamina D no sangue, é, tem menor possibilidade de ter uma doença infecciosa como a Covid-19. E populações que têm um nível médio de vitamina D maior tem menos casos, tanto de doentes quanto de, mor de mortes também. Então, eu imagino que pessoas que trabalham ao ar livre, por exemplo, pescadores, trabalhadores rurais também, essas pessoas muito provavelmente elas têm menos é, chance de ter quadros graves da doença. Então ela vai relatar a, a, a experiência dela e fica aqui essa impressão e o convite. Coloca aqui nos comentários se você tem uma percepção parecida com, com essa também, ou até que diverge dessa daí. O importante é a gente é, trocar algumas informações no sentido de amadurecer a prevenção contra a Covid-19. Dona Claudia qual, qual foi sua experiência, assim, a sua observação? Muito bom, eu sou marisqueira, de Cairu de Salinas, da Margarida, tem os pescadores, até no entanto, em Cairu de Salinas não tem caso de relatado de pescadores, marisqueira e o dia a dia dentro do mar, pescando, que teve o Covid. Graças a Deus, né? Porque a gente tem que agradecer a Deus por eles estão sadios para ir buscar o o marisco, o dia a dia na, na maré e não tem caso nessa situação. Eu acredito que o sal, o sol, o ar livre de dentro da na praia é bom. É, tá livrando os pescadores e, as, nós marisqueiras de ter o Covid dentro de Cairu de Salina Margarida. Aí. Muito obrigado, Claudenice. Então, se você tem uma percepção é, desse tipo, compartilhe com a gente aqui, coloque aqui no, nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.